Dumne, piękne miasto. Ma trochę stary klimat, a też się rozwija. W sumie stwarza dużo możliwości. Podoba to wszystko. Lubię Warszawę. Powolutku sobie przyzwyczajam. Zawsze się dogadywałam dobrze z warszawiakami. It's very nice city. Wszystko jest w Warszawie. Warszawa mi podoba też. I mogę grać tutaj w piłkę, co pewnie nie byłoby do końca możliwe w innym mniejszym mieście. Pelka jest svým způsobem jakby spotykání se s lidmi, navězování nových kontaktů i jest, dla mě to je taká gra, kde vlastně se líčí ze spolu. ważne to jest e, o to więcej e, w obcym kraju, gdzie, gdzie trzeba po prostu komunikować z ludźmi, nawiązywać z nimi jakimś sposobem kontaktu. E, Bulani i dol. Są też sałatki, jest owocowa i jest e, sałatka zwykła, znaczy warzywna, która w tamtym regionie nazywa się salata. Także smacznego. jest... Jest bardzo demokratyczna gra. Jak już się gra w piłkę, to niezależnie od tego, skąd ktoś pochodzi, czy co robisz w życiu, ile ma kasy, jaki ma zawód, czy potrafi mówić poprawnie w swoim języku, czy nie. Tak naprawdę na boisku liczą się tylko umiejętności. Mamo! Mamo! Dale, Carlito! Chodź, Bardzo fajnie tutaj się gra dzięki temu, że e, można podać e, ludzi, tak jak w moim zespole z Haiti czy e, z Togo. Nie mamy drugiego takiego miejsca w Warszawie.